pues Educar para Vivir se ha desplazado a Quito, la capital de Ecuador, a las Naciones Unidas, para entrevistarnos con personalidades y con coordinadores de equidad de género, de derechos humanos, etc. para ver de qué forma podemos contribuir a los objetivos de desarrollo del milenio. Y para eso pues, nos vamos a entrevistar ahora mismo con diferentes personalidades. Eh, bueno, gracias de verdad por su visita. Mi nombre es Mario Naranjo, soy el oficial de comunicación y abogacía del Fondo de Población de Naciones Unidas en Ecuador. El trabajo de UNFPA eh, a nivel global y especialmente en estos 30 años que ya tiene presencia en el Ecuador, se centra básicamente en tres áreas específicas. La primera de ellas, salud sexual y reproductiva, población y desarrollo, todas las dinámicas de la población y la generación de datos sociodemográficos para apoyar a la formulación de políticas públicas y la interculturalidad, derechos humanos y equidad de género, que es el, la, tercer área, la tercera área fundamental del trabajo. de Cada una de ellas atiende una temática específica, pero entre sí tienen varios ejes que son como transversales. Y uno de ellos es precisamente la educación para el desarrollo. La educación que tiene en el trabajo de un en especial experticia eh, tiene que ver con educación sexual integral. Educación para la sexualidad concebida como un apoyo técnico a los ministerios de educación y los ministerios de salud en los campos especialmente de América Latina en donde se trabaja fuertemente esto para la generación de, em, educación basada en evidencia científica es decir, abordar la sexualidad desde un concepto integral y además eh, abordarlo con eh, todas las pertinencias científicas que requiere descargándole absolutamente de ideologías, moralidad, religión y todo concepto que no vaya en función del el apoyo científico educacional que requiere una tratar la temática desde donde se la aborda de una manera más em, incluso accesible para los jóvenes y adolescentes. Adolescentes y jóvenes es precisamente una de las áreas que está priorizada en el trabajo de MUPA. Es prácticamente la única agencia de Naciones Unidas que tiene el trabajo centrado y enfocado en jóvenes y adolescentes. El rango de edad desde los 12 hasta los 19 años que comprende esta definición de jóvenes y adolescentes. Y el trabajo con ellos es precisamente en el campo de la educación, lo que te comentaba, y en el de la prevención. Nosotros trabajamos en grandes proyectos de planificación familiar y prevención de embarazo en adolescentes que tienen un componente educomunicacional muy fuerte abordándolo desde diferentes aspectos y con la característica, em, digamos, el contexto nacional que requiere y con el contexto regional incluso, que requiere ser abordado. Hay muchas características que varían de región a región. El Ecuador, a pesar de ser un país pequeño en territorio, tiene unas diferencias muy marcadas en sus regiones y cada una de ellas requiere un abordamiento incluso desde el ámbito del lenguaje distinto. Los conocimientos, desde luego, y la información basada en, en la ciencia es eh, igual, es, única y se manejan con líneas conceptuales que incluso han sido acopladas de mm, experiencias en otros países de América Latina que han resultado exitosas. En el campo de la educación para la sexualidad, UNFPA incluso tiene una asistencia técnica directamente en el Ministerio de Educación y el acompañamiento en los procesos de la elaboración curricular, en la elaboración de contenidos, de módulos para un sistema que se llama CIPROF, es un, sistema de acreditación para docentes, en donde los docentes del área pública ecuatoriana pueden acceder a capacitación en áreas específicas, lo cual les, acredita a ellos para dictar diferentes cátedras y en ellas precisamente estamos trabajando para la generación de estos módulos de educación sexual, educación para la sexualidad. ¿Estos docentes son de secundaria, de primaria, de universidad? Primaria y secundaria el Ministerio de Educación tiene la competencia directa sobre la educación primaria y secundaria. La educación universitaria también es una de las preocupaciones y aunque allá estamos enfocando un trabajo especialmente con los futuros profesionales de la salud, básicamente eh, tiene que ver con el área de la sensibilización y del criterio, por un lado, educación para la sexualidad, por otro lado, salud intercultural, aprender que los saberes ancestrales en cuanto a la salud no van necesariamente contrapuestos a la medicina occidental moderna, sino que en muchos ámbitos pueden incluso complementarse y ayudarse mutuamente. Grandes experiencias de eso se han implementado en Ecuador con el apoyo de nuestra también, que si bien es cierto no tienen directamente incidencia en el área de educación, pero sí es, eh, se ha visibilizado la necesidad de poder trabajar con la currícula de las facultades de medicina, por ejemplo, para involucrar estos conceptos también en la formación de los futuros profesionales de la salud. Ese es en el ámbito de educación universitaria quizás el más relevante que se pueda mencionar. Pero el trabajo más interesante, incluso el que puede replicarse que ha tenido una recepción muy interesante como buena práctica en, varios países de América Latina que se implementó en el Ecuador como, una experiencia primera, en la provincia de Manabí, una provincia costera que tiene una altísima incidencia de embarazo en adolescentes y de violencia basada en género y violencia sexual. Em, se implementó este módulo de capacitación a distancia para los docentes, un módulo virtual completamente interactivo que está colgado en, la web, que es accesible por cualquier terminal que tenga internet y que tiene un apoyo radiofónico también. El curso DES Multimedia se llama así y es precisamente encaminado a eh, capacitar a los profesores, especialmente entendiendo que en el área rural encuentras eh, escuelas y colegios docentes un mismo profesor impartiendo clases a distintos grados, a distintos niveles y con un determinado número de estudiantes. Para ellos especialmente la necesidad de poder capacitarse en el área de educación para la sexualidad a través de estos módulos que tienen estos dos apoyos. El apoyo virtual, en Ecuador hay una penetración creciente del Internet gracias a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano de la interconexión. Eh, se puede decir que está cada vez ingresando más la herramienta tecnológica, pero adicionalmente, em, el apoyo radiofónico, porque como tú bien mencionabas, la radio también en el Ecuador es un medio que permite una penetración con la población mucho más amplia. Eh, la radio es uno de los medios de comunicación masiva que llega a donde los otros medios todavía no han podido llegar, tanto en la selva, en la Amazonía, como en la costa, en los sectores periféricos y en la sierra rural también es así. Que son los sectores donde más se necesita ¿no? llegar a esta serie de informaciones. Exactamente tienen un vacío, digamos, educativo estas personas, que tienden a reproducir siempre los roles de la mujer pues, eh, tiene que estar dentro de casa y el hombre tiene que ir fuera a ganar el dinero ¿no? para llevarlo a la casa y mantener la familia. Efectivamente. Entonces, eh, estos son los campos que de pronto te puedo mencionar. Eh, los detalles de los grandes proyectos y programas se podrían de alguna manera abordar con los técnicos especialistas que trabajan en, UPA, cada una de estas instituciones. Tenemos un coordinador local en Manaví que realiza esta labor, que ha coordinado, que concibió los módulos y que tiene mucha experticia en educación a través de radio. precisamente a través de su experticia es que se pudo generar este, este módulo. Tenemos una técnica también que apoya directamente al Ministerio de Educación y que ahora se ha dado especialmente la tarea de involucrar este tipo de contenidos y este tipo de abordamientos en el marco de una gran estrategia nacional que la llevan a cabo los ministerios sectoriales, lo que se llama el Frente Social, eh, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el de Inclusión Económica y Social también, em, en una estrategia de planificación familiar y reducción de embarazo en adolescentes. Es una gran estrategia. Sí, como te ha sido una de las temáticas que hemos abordado en los colegios en los que hemos trabajado en Perú, en las zonas rurales, y consideramos que esa es la línea, ¿no? Me estoy dando cuenta de que sin, sin saberlo estamos coincidiendo nuestra filosofía de trabajo en, la filosofía que la propia ONU tiene, ¿no? Y por, eso, por eso considero que en un futuro nuestra, nuestro trabajo conjunto sería muy bueno, pues retroalimentaría experiencias que nosotros tengamos en otros países para enriquecer la vuestra y, y readaptar esa metodología de trabajo a vuestro contexto, ¿no? Que como tú dices es muy es multicultural, pues en Ecuador, a pesar de ser tan pequeño, tiene regiones con características definitorias muy diversas. Exactamente. De hecho, el intercambio de conocimientos con la región ha sido una de las bases para la formulación, por un lado, de esta estrategia de planificación familiar, que se le aportó al gobierno ecuatoriano con estas experticias, nosotros pudimos tener la oportunidad de tener varios consultores internacionales que nos ayudaron precisamente con las experiencias exitosas de Paraguay, de Chile, eh, del mismo Perú, en donde se pudieron aportar algunas experiencias y adicionalmente, el intercambio de información para nosotros en la metodología sur-sur nos ha resultado sumamente beneficioso. Y por eso es que siempre tenemos la apertura de recibir eh, información, detalles, programas, proyectos que se han generado en otras partes y nosotros también evaluar los, proyectos que han generado un alto impacto y que pueden ser considerados como buenas prácticas, los hemos sistematizado y los hemos dado a conocer fundamentalmente a través de los métodos de, intercambio de conocimientos y de gestión de conocimiento que tiene UFPA en la regional en Panamá, pero también con otras instancias, otros gobiernos y otras agencias hermanas del sistema que están eh, constantemente intercambiando información con nosotros. eso es perfecto. Digamos que efectivamente coincidimos con ustedes en que el intercambio de experiencias es lo que enriquece y hace que se desarrolle con mayor potencialidad eh, las diferentes regiones que, lo necesitan. Desde luego que sí pues nada, más quería darte las gracias por el tiempo que nos has brindado y invitarte pues a consultar nuestro trabajo en educarparavivir.com y también pues en un futuro pues tener este, este lazo de unión para seguir retroalimentándonos y, y, poder crear un mundo mejor. ¿no? Encantadísimos. Como te digo, a través mío podemos gestionar el acceso a la información con los técnicos especialistas y todos los documentos y la sistematización de las experiencias se encuentra disponible en nuestra página web para ser consultado, descargado, eh, es completamente abierto y cualquier requerimiento adicional que ustedes puedan tener, pues yo les facilitaré los contactos que, requieran para, poder mantener el contacto, puesto que estamos claramente en la misma línea y para nosotros es fundamental, importantísimo poder tener este tipo de contactos. Ajá, sí, para nosotros es un gran placer poder estar en contacto con ustedes, ¿no? Para seguir trabajando en esta filosofía de trabajo. Perfecto. Pues muchas gracias, Mario, por tu tiempo. No, a ustedes, muchas gracias por visitarnos. Gracias. siempre las puertas. Bueno, mi nombre es Cecilia Mena, yo soy asociada de programa de erradicación de la violencia. Mm, manejo un proyecto, un programa que se llama Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas. Este proyecto pues eh, tiene una razón regional, pues inicialmente se ha replicado regionalmente y ahora ya ha tenido una relevancia, un interés y está ubicando experiencias a nivel global y lo que queremos es generar un modelo de ciudad segura, inclusiva, incluyente, respetuosa a los derechos humanos, que incorpore hombres y mujeres y que lo vaya eh, replicando en todo el mundo. Entonces, ese es quién soy, qué hago, eh, de formación. tengo algunas formaciones de politóloga, especialista en derechos humanos de las mujeres, también he estudiado eh, empresas, es decir, hay de todo un poquito en, quién soy. Y mientras tú hablabas, yo me remontaba a la base, a la base de, por qué uno empieza, yo te la experiencia, la expectativa, me parece lindísimo lo que ustedes se plantean. Y creo que en los encuentros cuando uno va trabajando por este cambio de mundo, eh, uno se está planteando su realidad y, quiere deconstruirla. Eso fue como mi primer encuentro también en, el trabajo de derechos humanos de las mujeres y creo que en ese contexto eh, algo que tú mencionas que es la educación es y quiero partir desde allí para hablar de las coincidencias que creo que tenemos en términos de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y cómo el tema de la educación eh, es vital porque creo que todos los días escuchamos las brechas sociales, las diferencias, eh, pues en nuestro caso, entre hombres y mujeres, que es como lo que más lo, que más estamos trabajando, pero principalmente siempre estamos abocados a, esa necesidad de, reconstrucción de las brechas sociales y de, buscar eh, andamiajes para un mundo más incluyente, más justo. Y ahí nos hemos dado cuenta que un agente importantísimo es todo este esquema cultural que está alimentado por la educación, por la sociedad, eh, por las normas, que data de, cuando las sociedades fueron concebidas, yo estoy hablando de la antigua Grecia y así como hemos venido avanzando en Ya en ese, en ese proceso de construcción desde la antigua Grecia nosotros ya evidenciamos una diferenciación entre las personas que habitaban en esas ciudades, es decir, quienes podían conformar la polis, que eran los hombres con capacidad de de decisión, que tenían una formación, que tenían unas propiedades y fuera de esa construcción estaban las mujeres y los esclavos y todos aquellos que no estaban pues, dentro de esas posibilidades. Entonces, yo creo que desde la construcción de la sociedad misma ya empezamos con unas desventajas que a lo largo de la vida hemos tenido que ir haciendo frente. Y si bien es cierto, varias revoluciones sociales, cívicas, se han ido dando en el mundo, en el transcurrir de los años, una de las más importantes, la Revolución Francesa, yo creo que después de eso, eh, desde varios frentes, hombres, mujeres, niños, adolescentes, la diversidad misma, ha ido buscando ser... Eh, Equitativa. Exacto, hacer un llamado de atención a esa segregación que le deja fuera de, al margen de... Eh, pues hoy con la globalización tenemos temas como la pobreza, tenemos la pobreza se da a partir de la construcción de los estados y de quienes podían tener propiedades y quienes no. Es decir, se han ido dando muchos parámetros para, conformar estas sociedades dentro de estos esquemas legales que sin querer, pensamos que siempre fue muy buena ley, han ido dejando sé, por fuera. Entonces, en este campo, y como tú dices, yo, yo, yo te escuchaba y buscaba encuentros creo que el encuentro mayor se da principalmente en esto, ¿no? En, este ser este frente a la segregación, eh, al decir ya no más, a estar fuera de, creo que es algo que nos aboca a mujeres y hombres de todas las edades, de todas las diversidades, identidades culturales, raciales e incluso sexuales, y donde lo que, lo que queremos ya más bien es construir espacios de encuentro, ¿no? Y la educación me parece que es precisamente ese espacio. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo de que a partir de la Revolución Francesa se empieza a tener más en cuenta tanto al individuo, Dios deja de ser el centro del universo, es el individuo, y efectivamente nosotros creemos que es a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra y que después se extiende al resto de Europa y del mundo, donde se empieza a acentuar la pobreza, porque hasta entonces también todo el mundo era pobre, ¿no? Pero a partir de ahí es donde se acentúa y digamos que se empiezan a crear eh, nuevas estructuras diferentes, ¿no? Y, nuestra, nuestra intencionalidad como, equipo eh, de trabajo es pues concientizar a, los diferentes agentes educativos, como te decía, tanto a familias como a instituciones, eh, medios de comunicación, profesores y estudiantes, a que nosotros como individuos tenemos la potencialidad de poder cambiar todo esto, ¿no? Pero que no son cambios aislados, pues el individuo se tiene que interrelacionar evidentemente con otros individuos. Entonces, eh, lo que están haciendo desde la ONU Mujeres me parece más que provechoso y, y eficaz, ¿no? Digamos que está sembrando unas semillitas para que el futuro de las mujeres y de las niñas sea mejor. Y nosotros como equipo de trabajo nos estamos fundamentando eh, mucho en, los objetivos que ustedes están desarrollando. ¿no? Entonces creemos que existe una reciprocidad mutua que se retroalimenta, ¿no? puesto que nosotros a microescala y ustedes a mayor escala pues estamos aportando nuestro granito de arena. ¿no? Y de ahí nuestro interés de saber con mayor especificidad para divulgar al público que nos están viendo ahora mismo eh, qué se está haciendo a gran escala. ¿no? Pues nosotros tenemos unas seis líneas de trabajo definidas a gran escala como tú lo hablas. Bueno, primero y evidentemente lo que queremos es la erradicación de brechas, la erradicación de brechas sociales, específicamente de las desigualdades de las mujeres. Queremos eliminar la violencia contra las mujeres, queremos que los presupuestos públicos incorporen en sus requerimientos las necesidades de mujeres y hombres, que sean sociedades más influyentes que eh, nosotras podamos eh, hablar de la participación política y social de las mujeres, empoderarlas a que, sean parte de la construcción de las sociedades eh, y básica y principalmente como el objetivo tercero del milenio lo, reza, queremos que definitivamente se den pasos avanzados hacia el cambio de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿no? En este sentido, em, decirte que uno de los más difíciles agentes eh, con los que nos hemos encontrado eh, tope durante este tiempo, y yo te hablo de, varios espacios, porque pues hoy estoy aquí hablándote desde ONU Mujeres, pero también he sido parte de la, de institucionalidad pública, o también he sido parte del movimiento y soy parte del movimiento de mujeres. Y yo creo que uno de los conflictos más profundos que encontramos en este proceso de construcción de, desigualdades es la cultura. Y en la cultura está tan exacerbado y tan enraizado en tu mente un deber ser que ubica a unos eh, por sobre otros, otras. Eso hace que sea sumamente difícil el trabajar en un proceso de inclusión. Entonces, insisto y vuelvo al punto de encuentro con ustedes y, lo que ustedes dicen en pequeña escala y yo digo, quién sabe, creo que hoy, hoy por hoy ustedes pueden llegar a hacer unos procesos que pueden hacer en pequeña escala, pero creo que el mismo mundo de la comunicación nos permite estar en, todo lado en un todo, cuando el mensaje es potente y el encuentro. Y creo que la educación puede ser precisamente eso, y creo que dentro de la educación, si ustedes están abocándose a un, mundo que sea incluyente, que sea corresponsable con todas y todos, donde la desigualdad pues, no sea parte de este proceso, eh, también creo que nos, nos, ubica a los dos eh, en, un tema conjunto que es la cultura, ¿no? la deconstrucción. Y eso solo lo hace la educación. Exactamente. De ahí nuestra intencionalidad de hacer una tesis doctoral eh, de aquí a marzo en Brasil sobre una educación global, incluyente todas las culturas, como decía antes, que no nos eduquen para ser chinos o españoles o ecuatorianos, sino para una misma madre naturaleza con problemáticas como, como las que la ONU dice de una educación primaria, erradicación de la pobreza, equidad de género, etc. Porque creemos que esa es la visión, o por lo menos la nuestra, para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque no es un regalo de nuestros padres, y un préstamo de nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué pensarán ellos si no hacemos todo lo que esté en nuestra mano para, mejorar? Entonces pues de eso creo que, <laughs> creo que les deseo muchísima suerte. Eh, creo que como punto de encuentro, eh, el cambio de imaginarios para nosotras es vital y todas las cosas que se vayan haciendo en ese sentido son básicas. Por ejemplo, y y un ejemplo así muy puntual, pero muy potente, nosotras en este noviembre, por la celebración que ya tenemos una campaña mundial instalada de erradicación de la violencia. Fue el 25 de noviembre, ¿verdad? Exactamente, por la celebración de esta campaña, la conmemoración, mejor dicho, de esta campaña, que son 16 días de activismo por la erradicación de la violencia. Eh, dentro de lo que está haciendo el secretario general de, de, de Naciones Unidas, se lanza una campaña que se llama Cartas a Mujeres qué es lo que quiere esta campaña y ha tenido una difusión nacional y pues eh, creo que dentro del sistema también está teniendo su repercusión. Lo que quiere es, a través de la carta, permitirte contar tu historia. Y, creo que la violencia, pues no solamente la violencia física, sino las violencias que ocurren cotidianamente en y todas, eh, ha sido el motivo de esta, campaña, ¿no? y también ese puede ser un espacio de encuentro, pero lo que quería decirte es cómo este, este tipo de, procesos de promoción, eh, de difusión, te permiten pensarte, encontrarte, educarte también, que hay gente que probablemente no sabía que estaba haciendo objeto de violencia. Y a partir de esto se da cuenta que también sí, y hace destacar, ah, ya no solamente un instrumento de expresión personal, pero también se convierte en un instrumento político. Entonces, a lo que yo voy es que creo que en ese tipo de encuentros podemos estar siempre convocados, ustedes, nosotras, porque yo creo que es vital que vayamos pensando cómo ese granito de arena del que tú hablas se va haciendo fehaciente en este cambio de imaginarios, para ya no solo vernos desde, esta pequeña burbuja que puede ser la vida de cada uno, sino poder vernos integralmente y cómo esa integralidad hace parte de, cómo yo construyo este pequeño espacio en el que vivo, cómo esta pequeña construcción irradia en el espacio donde tú estás y el sueño que tú quieres construir para otros que vienen allá, y cómo eso se va haciendo una bolita de nieve que va impactando en la vida del resto de las personas personas, entonces muy loable, les felicito <clears throat> y, más bien también les invito porque en este, en este proceso el secretario general para erradicar la violencia y ese puede ser un punto de encuentro, la educación, el cambio de imaginarios, las nuevas estructuras culturales son un espacio, las nuevas masculinidades son un espacio, lo que tú estás planteando de, pensarte el mundo desde otra manera, eso es totalmente eh, que está dentro de lo que nosotros estamos planteando. Si podemos encontrar ahí Sí, sí, sí. Indudablemente estaremos en contacto para nuestra tesis, puesto que uno de los epígrafes es la equidad de género y nos apoyaremos en una Mujeres para, para transmitir datos, experiencias, etc. Pues no le robamos más tiempo. <laughs> un gusto. Un gusto. Y suerte con, con lo que están haciendo. Muchas gracias. llamo Mónica Hernández, trabajo en la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador en un mecanismo de cooperación que se llama el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este mecanismo se realiza en 50 países. Si ustedes han estado en Perú, en Perú también está, está en la región en general. Y en nuestro país, en Ecuador, tiene cuatro programas si bien mm, uno de ellos eh, se dirige específicamente al objetivo eh, del milenio relacionado con la educación, al objetivo 2, sí se trabaja mucho en temas de educación o aportando de alguna forma a la educación. Te voy a explicar cómo. Uno de los programas, voy a empezar por el que, eh, por el que inició primero, cronológicamente. El programa de conservación y manejo sostenible de la reserva de la biosfera Yasuni. Eh, trabaja, ha trabajado, está cerrándose este año, eh, por lo que es la conservación y el manejo sostenible del patrimonio natural y cultural eh, de la reserva de biosfera Yasuni, que pues actualmente es conocida mundialmente por porque es una prioridad para el gobierno del Ecuador y por la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra. El programa ha contribuido eh, con estudios eh, técnicos para ello. Eh, ¿qué hemos hecho en cuanto a educación? se, ha formulado un plan con los jóvenes, con los docentes de, la región mm, del Yasuní para tener un currículum de educación para el desarrollo sostenible. Eh, el currículum está hecho, se ha trabajado como un piloto. La idea del fondo ODM es justamente eh, apoyar iniciativas eh, que sean exitosas y en ese sentido que se puedan replicar. Yo creo que es en esa forma que se contribuye al objetivo de la educación logrando que esté el desarrollo sostenible como parte de la educación, especialmente para niños y jóvenes que están en una zona que es eh, absolutamente rica y diversa. No solo hablo de diversidad natural, sino cultural. En la reserva de Biosfera Yasuní conviven grupos eh, ancestrales como los guaraní, eh, confluyen grupos quichuas, presentaron en los últimos años, o otras nacionalidades indígenas, incluso pueblos eh, en aislamiento voluntario. Si tenemos un segundo programa, creo que me querías preguntar. si sí, efectivamente nosotros hemos ya publicado algún artículo científico al respecto sobre la educación para el desarrollo y el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, que lo pueden consultar en la página web que le decía, educarparavivir.com y, efectivamente estamos, estamos encaminados, nuestra filosofía de trabajo eh, hermenéutica y fenomenológica está encaminada a lograr los, objetivos de desarrollo del milenio, que, planteó Jefferson Charles, entre otros, ¿no? en la United Nations en New York. Y efectivamente, pues nuestra intencionalidad de interactuar con ustedes pues es un poco enriquecernos los unos con los otros. ¿no? Como le decía, nosotros vamos a estar viajando dos meses por Latinoamérica para comprender un poco la situación, porque no es lo mismo leerlo en el periódico o verlo por internet que realmente vivirlo, ¿no? Y a posteriori nuestra, nuestra idea es hacer una tesis doctoral en educación global, ¿no? Y a partir de ahí pues nos interesa mucho pues conocer cuáles son los objetivos o las medidas puestas en marcha por la ONU, en este caso en Quito, ¿no? Y, nada, no sé si quieres continuar explicando. Bueno, más que mm, poner medidas en práctica, la ONU apoya las iniciativas de los gobiernos. Eh, del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de las comunidades. Y pues, el siguiente programa, es el programa de desarrollo y diversidad eh, cultural, que una de sus grandes políticas o de sus grandes logros que ha sido reconocido como una política nacional es el plan contra la discriminación y el racismo. Y eh, justamente por la necesidad de construir un Estado intercultural se a trabajar en educación eh, intercultural. Ha realizado procesos eh, bien interesantes como un concurso, se denomina el concurso Nelson Estupiñán Vaz, que es sobre cuento y, poesía, donde han participado niños y niñas eh, de escuelas y colegios de todo el país. ¿De primaria? De primaria el año pasado eh, hubo 3.000 eh, trabajos presentados al concurso y este año, que fue hace poco, hubo 10.000. Entonces realmente el tema de la interculturalidad, La contra la discriminación y el racismo, además es algo que los niños y jóvenes sienten, sienten mucho, como una realidad. Sí, es como yo siempre afirmo que la educación es la base de todo, ¿no? Los futuros arquitectos, los futuros albañiles o pedagogos, o cualquier persona tiene que pasar por la escuela, ¿no? Por primaria, por secundaria. Y crearles estos hábitos desde, desde abajo, desde la base de su formación, es muy importante, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que tú puedes enseñar a una persona adulta de que si no reciclan la basura, está mal, ¿no? Ellos lo van a entender, pero no tienen el hábito creado para separar el, esto, ¿no? En cambio, los niños lo van a hacer porque lo aprenden como un hábito aunque no lo entiendan. Entonces es muy importante esta serie de iniciativas. Sí, así es. Además los niños, niñas y jóvenes tienen una... son muy afines a estos contenidos, tanto para cuidar el ambiente como muy receptivos para los temas de interculturalidad. Entonces, se ha trabajado ahí, por ejemplo, haciendo diccionarios que no existían en el país, eh, diccionarios para niños eh, en idiomas indígenas, en lenguas nativas eh, que realmente eh, requieren rescatarse. Eh, te voy a hablar ahora del programa de gobernabilidad del sector de agua y saneamiento en el Ecuador. Este programa busca que las políticas nacionales sobre agua y saneamiento pues estén acordes a algo que establece nuestra nueva constitución y que es el derecho humano al agua es una mm, concepción integral, no pensando en el agua únicamente como un recurso, sino pues respetando los derechos de la naturaleza, pero también el derecho humano al agua. En ese sentido el trabajo con escuelas, con colegios ha sido muy importante. Eh, se ha mm, impulsado la formación de clubes ecológicos eh, que pues, necesitan un impulso y luego toman vida propia están los jóvenes, niños y niñas trabajando por eh, los temas que tienen que ver con el agua, pero no solo eso, por el, ambiente en general. Entonces los clubes ecológicos ha sido una linda experiencia eh, en lo que se el programa de agua y saneamiento. Y también se pretende que niños y niñas, jóvenes y mujeres tengan mayor relación, especialmente en el área rural, con lo que es el acceso al agua, la calidad del agua, el cuidado de las fuentes. También comprender que el agua, como te decía, no es un recurso, sino que es parte de la vida, eh, tiene que ver con la ritualidad, con las costumbres de la gente. Eso ha hecho este programa está haciendo. Y tenemos por último el programa de Juventud, en la Migración, eh, que trabaja con los jóvenes buscando posibilidades de empleo o eh, fortaleciendo a los jóvenes en sus capacidades para eh, realizar emprendimientos. En este sentido no trabajamos con, la primaria, sino más bien con jóvenes secundarios o, de universidades. Pero eh, ha sido muy importante ahí, especialmente el tema de comunicación jóvenes han estado en talleres de formación en derechos para que ellos puedan comunicarlo a, sus padres Han estado también en talleres de formación en cuanto a vocerías, es decir, que ellos puedan ser voceros de las inquietudes, de las necesidades, de las de sus Construir un aprendizaje significativo, como diríamos los pedagogos, ¿no? Y yo creo que es la base para interiorizar todos los contenidos de interculturalidad y de desarrollo sostenible que, se requieren, Ahora, una explicación o, los productos propios de estos programas que te digo que tienen que ver con educación, eh, tú la vas a tener desde UNESCO y desde UNICEF, que son las agencias pues, que, lideran estos procesos. Lo importante aquí, o lo rico de este mecanismo que es el fondo ODM, como te decía, un apoyo a las iniciativas del gobierno nacional, gobiernos locales y comunidades, y en ese sentido agrupa el sistema de la ONU como un sistema, en estos programas trabajan varias agencias, eh, agrupa al gobierno nacional con sus distintas carteras de Estado y pues en, eh, los territorios a los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil y a la gente pues digamos que esa es nuestra visión, ¿no? Este, constituirnos como una institución, como una filosofía de trabajo, que estamos trabajando también con, otros sectores, tanto en Etiopía como en Marruecos, aquí en Latinoamérica también. Y como le decía, pues hacer el doctorado en esto, ¿no? Por lo que nos sería de gran ayuda pues sustentarnos en, la ONU, por supuesto, Para poder conseguir estos objetivos que se consideramos tan importantes. Y nada, pues muchísimas gracias por ese tiempo, Mónica. Ahora finalmente te, diría que, nuestro proyecto en general, tanto de los programas del Fondo ODM como del sistema de Naciones Unidas, es realmente eh, fortalecer procesos de comunicación para el desarrollo, donde apoyemos a la gente para fortalecer su participación, su empoderamiento, ser agentes de incidencia política para el, cambio y sociedad, que son temas difíciles, son de largo aliento, pero realmente es lo que consideramos que, nosotros, trabajar. Efectivamente, pues tenemos la misma filosofía de trabajo, ¿no? Porque como puede observar en nuestra página web, nosotros hemos trabajado publicando artículos, tanto científicos en revistas, eh, digamos, un poco más profesionales, como en periódicos regionales, hemos estado divulgando nuestro trabajo y temáticas como lo del agua, hábitos higiénicos, alimenticios, etc. También hemos tenido un programa de radio que también hemos colgado los programas de radio en la página web para divulgar. En estos programas de radio invitamos a profesionales tipo sociólogos, pediatras, psicólogos, para que el ciudadano, sobre todo de las zonas rurales, como usted me decía que aquí ahora se está traduciendo mucho al puesto que digamos que existe una, una pequeña desunión, ¿no? no existe ese puente que lleve lo urbano, donde hay mucha información a lo rural. Entonces lo que hacíamos era conquistar la radio para llevar toda esa información a las personas que son rurales y que de ese modo pudiesen llamar por teléfono y preguntar las dudas profesionales. Entonces consideramos que los medios de comunicación como las escuelas forman un, elemento o son un agente educativo muy importante, pero que debemos de reestructurar porque muchas veces eh, muchos docentes caen en ya en la acomodación de su trabajo y por eso nosotros hemos estado capacitando psicosociopedagógicamente a estos profesores y a través de la radio hemos estado divulgando temáticas que, que desde la UNED se están teniendo muy en cuenta. más que dispuestos a ayudar. Como le decía, vamos a estar seguramente dos meses viajando y después también tenemos la opción de, coordinar unos proyectos en África y a la vez vamos a estar en Brasil haciendo el doctorado sobre educación global. Entonces, creemos que tenemos muchas líneas en las que enriquecernos y comunicarnos y poner en marcha muchas de las medidas que la ONU se trabaja, Claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica. de género, en cuanto a justicia también, avanza el tema de derechos humanos al mismo tiempo. Si avanzan los programas de desarrollo de UNFAR, también avanza el tema de derechos humanos. Entonces somos un área transversal que eh, damos ciertas directrices en esos, en esos campos, pero generalmente eh, estamos eh, contribuyendo con la ayuda hacia el gobierno, como muchas de las agencias, eh, ayudando a formar programas, atender temas de, derechos humanos, capacitación. Eh, hay una persona encargada en nuestra área que es Esther, que ella se encarga justamente de temas de capacitación, se trabajó con policías, con militares, que es, un tema fuerte en realidad, es eh, uno de los, de los entes de los que nace generalmente mayor tipo de violencia o de violentación a temas de derechos humanos. También se trabaja el tema del agua, es un tema que se viene para el siguiente año, el tema del agua, de los recursos, de cómo darle una mirada desde el tema de eh, acceso por parte de, todas las personas, pero al mismo tiempo involucrar lo que son derechos culturales, derechos colectivos, el tema de los afrodescendientes, el tema de los, indígenas, etc. Entonces, está ahí esto, tenemos para el siguiente año el EPU, que es el examen periódico universal, es un nuevo mecanismo que surgió hace cuatro años atrás para revisar a cada uno de los estados en cuanto a cómo están cumpliendo con sus convenios internacionales en tema de derechos humanos, con la Carta de, con la Declaración de Derechos Humanos, eh, um, eh, revisar también sus legislaciones internas y cómo están cumpliendo o no con sus legislaciones internas. Especialmente el caso de Ecuador es un caso interesante por eh, tener el nacimiento en el 2008 de una nueva constitución y una constitución que es mucho más garantista en cuanto a derechos humanos y que pone a los derechos humanos por sobre otras, otras cosas, incluso sobre su legislación interna. Es el único caso en que la constitución hace una excepción para eh, dejar que los tratados internacionales en derechos humanos estén por sobre la constitución. Entonces son cambios significativos a través de los cuales la comunidad internacional puede presionar a cada uno de los estados a que cumpla, a darle más difusión al tema, a darle más protección, a respetar y hacer respetar estos derechos. Efectivamente, como tú dices, a la hora de cumplir esto creemos nosotros bajo nuestra filosofía hermenéutica de trabajo que, la educación sustenta uno de los pilares básicos en cuanto a derechos humanos se refiere para desarrollar todo este tipo de concientización de, de los diferentes agentes educativos. ¿no? desde, la ONU, cómo, cómo estáis trabajando esta temática o qué papel juega la educación de cara al futuro ¿no? para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. No, supongo que te has de haber dado cuenta cuando entrevistaste a los otros comunicadores de las otras agencias que el tema de educación es algo eh, que está involucrándose cada una de ellas de diferente manera. Tal vez cuando tengas la oportunidad de entrevistarte con si es que lo vas a hacer, eh, ellos te darán un poco, un pilar mucho más fuerte en ese tema, porque ellos son los directamente involucrados con temas de educación. Pero eh, desde la OACDH, desde Derechos Humanos, nosotros eh, hemos tomado el tema de educación, de capacitación, para trabajar los temas de derechos humanos, tanto en escuelas, que es algo importante para que las, las personas que recién se están formando, los niños, las niñas, los adolescentes, eh, vayan tomando no solamente la conciencia de que tienen derechos humanos, porque tú no los tienes solo por, porque estén escritos en un, mandato, los tienes cuando los ejerces, cuando los reclamas. Entonces, eh, dentro de nuestra campaña justamente está el haz de oír, eh, no solamente esperes que otros hagan las cosas por ti o que otros reclamen tus derechos, los defensores de derechos humanos, sino que tú también como parte involucrada en esto tomes tu caso particular y a través de tu caso particular vayas enseñando a la comunidad que es un beneficio para todos. Entonces es la enseñanza con los niños, es la enseñanza desde nuestra práctica, desde nuestros casos particulares, es la enseñanza, como te decía, con los eh, militares, con los policías, que son cuerpos de la institución estatal que necesitan tener estos conocimientos en el momento de ejercer su trabajo. Eh, pues, el tema de la violencia a través de estas instituciones a nivel mundial es un poco dramático en cifras. Eso. Entonces, eh, en educación, nosotros creemos que la educación es importante no solamente para eh, ah, tener conocimientos, sino que esos conocimientos sirvan de herramienta para un mejor estilo de vida, para un buen vivir. Para que ya desde pequeños interioricen que los derechos humanos como no, es un derecho que se mendiga, sino que hay que arrancarlo uno mismo, ¿verdad? Sí, también. Y el, hecho, pues, esto ya es una mirada más desde lo mío, desde lo personal, cambiar la estructura de educación en cuanto al, a, tenerlo tan formalizada, eh, de, ir al tema de educación como esto necesitas aprender para la vida o para pasar un año, para pasar la educación formal, lo que sea me parece importante que eh, toda la gente que está vinculada con el tema educativo y que tiene eh, otra mirada hacia ese tema pueda eh, tratar de vincular sus ideas a la educación para el desarrollo, pero la educación libre, liberadora, la educación que te, te nace a ti ir hacia ese conocimiento por otros, por ti mismo, por lo que amas, por la naturaleza, en fin, pero eh, no desde una forma muy eh, metódica, muy tiesa, muy rígida. Claro, no, flexible, ¿no? Pues digamos que, esa, digamos que coincidimos ¿no? en esto, en nuestro trabajo y que está desarrollando la ONU, eh, de que la educación para el desarrollo es la base fundamental para poder adquirir una igualdad tanto de género como de derechos humanos de cara al futuro, ¿no? para poder cumplir estos objetivos del milenio. Entonces esperamos que en un futuro de veamos cuál es la forma en que podemos trabajar y retroalimentarnos para poder cambiar un poco el mundo a mejor, ¿no? Sí, ahora nuestro granito de arena. Si tú me estabas contando hace un momento eh, cómo están trabajando ustedes el tema de educación, cuéntame más o menos, márrame un poquito para ver de esos puntos qué es lo que Naciones Unidas está cogiendo y tal vez cosas que nosotros deberíamos involucrar dentro de nuestras relatorías, dentro de nuestros informes, dentro de nuestros esfuerzos. Mira, pues nosotros estamos utilizando una metodología freireana eh, de Pablo Freire, no sé si se ha oído hablar, fue un revolucionario pedagogo de los años 60 en Brasil, cuya alfabetización consistía en concientizar a las personas. Nosotros lo estamos haciendo, digamos que estamos adaptando esa metodología, readaptándola más bien a, los diferentes medios educativos en los que hemos trabajado. En este caso han sido las zonas rurales de Perú, y lo que hemos hecho ha sido concientizar a todos los agentes educativos, como decía anteriormente, tanto medios de comunicación, instituciones, familias, profesores y estudiantes, para, que ellos mismos, como tú decías, tomen conciencia de que son ellos mismos como individuos sujetos y no como individuos objetos los que tienen que coger la bandera de la libertad y, luchar en pro de sus derechos. ¿no? Efectivamente, pues si tú me preguntas cuáles son las premisas que tocamos de derechos humanos aquí en la ONU, pues yo diría que prácticamente todas, ¿no? Digamos que es un horizonte que nosotros tenemos en nuestro trabajo para poder contribuir a los objetivos del milenio. Evidentemente lo hacemos desde nuestra filosofía hermenéutica y fenomenológica, donde nos readaptamos a cada situación. Eh, ¿Y qué cosas se podría mejorar a través de la ONU? Pues yo creo, bajo mi punto de vista personal, es una educación global, ¿no? empezar a crear tesis doctorales para una educación global, como te decía a ti anteriormente y al resto de tus compañeros, donde no se eduque a las personas para ser ecuatoriano o chino o español, sino que se eduque para, para un cambio social y verdadero eh, en, el mundo, ¿no? perspectiva global, porque el, problema de la pobreza, del hambre, del desarrollo sostenible, de la contaminación, son problemas que nos atañen a todos y que eso no entienden ni de culturas ni de fronteras patria, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo supranacional que debería empezar a trabajarse con mayor profundidad, ¿no? Y de hecho es nuestra visión como de trabajo y, trabajaremos a partir de ahí, digamos que nuestra vocación es esa y invertiremos el resto de nuestra vida en ese objetivo, ¿no? Pues Naciones Unidas trabaja mucho eh, con la sociedad civil. Es importante para Naciones Unidas, para el sistema en general y para la base H en el tiempo que yo estoy aquí y que me he dado cuenta de, ese trabajo, eh, tomar en cuenta a cada una de las instituciones, personas, etcétera, que desde la sociedad civil intentan cambios, intentan generar cambios. Y eh, para nosotros es aporte que estas instituciones busquen a Naciones Unidas y deseen realizar eh, temas coordinados, cooperación entre las instituciones, etcétera, porque Naciones Unidas no llega, no, no, es, eh, no tiene la posibilidad eh, de llegar hasta el último punto o área geográfica. Entonces, si hay una institución que puede, eh, que está comprometida con el tema, que trabaja bajo un mismo sistema o lineamientos generales, intenta objetivos similares, etc., y Naciones Unidas puede ayudarla y ve que puede ayudarla, pues se mete a... efectivamente pues como tú dices, es un pequeño resumen de nuestro trabajo aquí, de nuestras entrevistas, ¿no? El divulgar no solo nuestro trabajo y, las ganas de seguir trabajando bajo estos objetivos, sino también a todos aquellos que nos están viendo y que tienen las ganas y la vocación de cambiar su mundo, pues que se animen a acercarse aquí o a otros organismos de la ONU en las diferentes ciudades en las que os para poder potencializar todos los objetivos, puesto que no se hacen solo a nivel nacional, sino también local y regional. Es muy importante. Entonces, pues nada, date la gracias nuevamente, José, por el tiempo y perdónalo por el tiempo que te hemos eh, robado. espero haberles podido atender un poquito bien, no sé, porque con el tiempo todo que... Sí, se ha sido perfecto. Pero, pero, no sé, espero haberles ayudado lo que pueda. Gracias.